وانت الذي أرويتني من منبعك كيف أفرقك وأنت الذي أرويتني من منبعك حمل ثقيل وزن الجبال لكن معك ما بش محال حمل ثقيل وزن الجبال لكن معك ما بش محال قد شلت عني كل شيء صارت حياتي ملك لك قد شلت عني كل شيء صارت حياتي ملك لك معك ما شتركك ايدك بتمسك في يدي وانا معك ما شتركك روحك يا يسوع واجعل بلادي تعرفك رفرف بروحك يا يسوع واجعل بلادي تعرفك كيف أفرقك وأنت الذي أرويتني من منبعك قد شلت عني كل شيء صارت حياتي ملك لك إيدك بتمسك بيدي وأنا معك ما شتركك